Ich heiße Magdalena Paris. Ich bin äh, geboren in Polen, aufgewachsen in Deutschland, äh, schreibe seit über zehn Jahren Bücher, in Wirklichkeit ein bisschen länger. Aber ich glaube, das erste Buch von mir wurde genau vor zehn Jahren, äh, ja, genau vor zehn Jahren äh, veröffentlicht. Ich glaube, dieser Preis war ein Wendepunkt äh, in meiner schriftstellerischen Karriere weil genau dieser Preis hat mir praktisch die Tür zu, zu Europa eröffnet. Bestimmt war auch das Thema wichtig, weil ich jetzt nicht nur über Polen oder nur über Deutschland geschrieben habe, ich habe über ganz Europa in diesem äh, Buch äh, äh geschrieben. Äh, und natürlich war der Preis eine Bestätigung. Das hat sich einfach, das war so, das hat sich irgendwie verbunden. Und weil ich dem so positiv eingestellt war und überall auch über diesen Preis äh, erzählt habe. Und äh, fast jeder im Ausland auch auf dem Buch, auf dem Cover, das geschrieben hat, dass dieses Buch diesen Preis bekommen hat, hat das natürlich auch noch das Interesse der äh, Leser gesteigert. Und äh, das war wie Dominosteine. Also es war wirklich äh, herausragend für mich auch als Autorin. Ich war auf der Buchmesse in Italien, ich war auf der Buchmesse in Deutschland, ich war auf äh, sämtlichen Buchmessen in Polen. Ich war, ich bin jetzt in Frankreich auf der Buchmesse. Es kommen äh, von, also aus ganz Europa ein, Einladungen und ich denke, ohne diesen Preis wäre das nicht möglich. Ich werde mit ganz neuen Themen konfrontiert. Ich spreche jetzt nicht nur äh, mit den Lesern in den Ländern, äh, die ich sehr gut kenne. Das heißt, ich werde, wie ich schon in der vorherigen Frage beantwortet habe, nicht nur nach Deutschland eingeladen und nicht nur nach Polen. Ich muss schwierige Fragen beantworten, auch in Italien, äh, zum Beispiel über die Flüchtlinge. Ich, äh, muss, ich, werde, ich bekomme Fragen, wie soll man leben in der heutigen Zeit. Äh, ich werde von großen Fernsehsendern nach Sachen gefragt, die wirklich sehr schwierig äh, zu beantworten sind. Das ist schon eine Herausforderung für mich, weil wenn ich diese Antworten kennen würde, würde ich keine Bücher schreiben. <laughs> Ich wundere mich manchmal selbst, äh, warum ich diese Geschichten schreibe und nicht andere. Denn wenn es nach mir gehen würde, am liebsten würde ich eine riesengroße Love Story schreiben. Das, ich wollte schon immer eine Geschichte über die Liebe schreiben. Eine ganz einfache oder vielleicht eine sehr schwierige äh, Aufgabe für einen Schriftsteller. Ich würde, mein Traum ist, eine, ein Fantasy-Buch zu schreiben, schon seit Jahren. Ich komme nicht dazu, weil ich mache die Zeitschrift auf, ich lese irgendein politisches Thema und ich kann nicht einschlafen. Und ich weiß ganz genau, ich werde nie ein Buch über die Liebe schreiben. Ich werde nie ein Buch über, mm, äh, also ein Fantasy-Buch schreiben. Ich werde immer historisch-politische Bücher schreiben, verpackt in einen Thriller, weil ich es einfach nicht anders kann, obwohl ich es gar nicht will.